mchungaji Maaka Wekuno Makoha, natoka Bunyala East na Baholo sub county, Kakamega county. Familia yangu tunatoka hapa, nimesaliwa hapa, nimekulia hapa mpaka wakati huu, maisha imekuwa tu hapa. So by the way, mimi mwanzo nililelewa kwa familia ambayo ni kwa shida shida. Sikuwa kwa familia ya watu ambao walilelewa katika kahali ya raha. Hapana, nililelewa katika hali ya umaskini of sikuwa sikulelewa katika hali mazingira mazuri. So nikakua nikasoma nikamaliza kidato cha nne kishitashita tu lakini kwa sababu ya neema ya Mwenyezi Mungu nikamaliza. Nilipomaliza na by that time likuanga na family conflicts, likuwa tuelewana my brothers all the time. Sasa ilikuwa ni mikokoro every now and then, lakini sasa poendelea kaa nikaoa hata kuoa kupatikana pia kupata watoto ikawa shida. Nikakaa almost 12 years bila mtoto. Imagine rika yangu wana watoto wameolewa, wameoa, lakini by now kwa neema ya Mungu mimi nilioa 1992 kidato cha nilimaliza 1991 na nikaoa 1992. So as from that time nilipooa nikakaa mpaka 2004 ndio niliona mto mtoto. Kwa ajili ya Mungu ananipenda. Mm, alipata watoto wawili. kichana na msichana. By now nina watoto watano e, vijana wawili, vijana watatu, wasichana wawili, kahali tu ya shida shida, mara nini mara nini. Sasa wakati huo hata hapo nyuma nikaajiriwa na uh, West Kenya Factory, Sugar Factory. But by the way, kafika wakati niliwaja tu kwa sababu ya malipo na nikarudi nikakaa maisha hayo maisha hayo mpaka wakati ambapo nilikutana na Way of Peace. Ilikuwa 2013. By that time mimi nilikuwa na shida eh, ya kutosamee ya kutosamee chuki, hasira. By the way, imagine nilikuwa mchungaji lakini singe sasa, kuna mambo yalitendeka nyuma hata kabla sijaoa ama ningali mtoko nilikuwa nimeyaweka tu. Akilipokutana na wewe ofisi, wakakuja huko Brangasi wakatufundisha, sasa ikafanya nika niingia nikajua uamu, nikatoa uamuzi ya kwamba kumbe kutosamee inaweza nifungia njia zangu, inaweza nifungia baraka zangu. Dailani niko mchungaji, so nilipoamua kuwaja vyote na nikaona hakika Mungu akaanza kunipigania. Baadaye maadam akina Joyce, dada Joyce na Ndosea waliponikuta, nilikuwa mwembamba, nilikuwa nimekonda kwa sababu ya fikira, mawazo, nini ikafanya ta walipo walipo walipo nikuta by that time nikaamua kuwaajiri kujiachiria na nikaona Mungu akitenda miujiza ndani ya maisha yangu. So way of peace imenisaidia kunifanya niwe jinsi nilivyo. Mimi haingekuwa rahisi kuajilia kitu na ungenikosea ni waje mpaka nitalipisha kisasi. Hata hiyo ni my brothers hao kaa nilipewa uchungaji hawakufikiri, yani walifikiria sitaweza kwa sababu ya hasira na chuki, lakini waliona mwaka moja ikaisha, ya pili ikaenda, na wakaona hakika yenyewe kumbe Mungu ametenda. Na hiyo wanga inafika mahali ninashukuru Way of Peace kupitia kwa dada Joyce na ndugu Hosea. Sijui Mungu alinena nao, hawakuniwacha, waling'ang'ana na mimi, sijui waliona, waliniona labda pengine kiroho wakasukumana mimi pole pole pole pole even like training wanaona wananiingiza even nikiwa wananiona niingiza ili waone ninaenda vizuri. But all in all, ninashukuru Mungu kwa sababu Way of Peace imenisaidia sana kwa kunipa, imefanya sasa wakati huu nina amani na watu. Wakati huu watu sasa wananidhamini. Wakati huu sasa wanaweza niita hata nifanye counseling, guiding and counseling somewhere of huko nyuma ingewezekana. So nikaona hakika e, hii maisha inaishi saa hii ni kwa sababu ya huyo ofisi na vile tumekaa hata na mke wangu tangu tuane, sisi hatujawahi kosana ama tupikane, so tuko kwa amani, licha ya maisha kuwa magumu, lakini tuna amani na ndugu zangu, family at large, we have peace. Yani I'm on behalf of myself, have peace tukikosana saa hii e, na wewe ukienda urudi, hiyo nimewachana nayo. Lakini wakati huo nilikuwa nilikuwa na ningekuweka na ingekaa muda, kwa imagine mambo yalitendeka in 70s, lakini niliyaweka mpaka wakati nduko sana ta Joyce walipokuja ndi walipofundisha na mafundisho kwa mifano, kwa drama, nikaona kumbe hii itanimaliza. Na waja nikapata amani. Sasa niko na amani na licha ya maisha kuwa magumu kifedha, lakini namtumainia Bwana, hakika naweza tenda jambo jipya ndani ya maisha yangu. Yule aliyetenda tena tatenda. Dada mlikuwa na nyumba ya nyazi, lakini waliponipata, imagine sasa hiyo nyumba ilikuwa imetoka nyasi, iliseeka mpaka ikatoka nyasi, lakini ilikuwa tu ndani. Lakini kupitia kwa neema ya Mwenyezi Mungu akafungua njia, kwa sababu ya amani niliyokuwa naye na utulivu, na akafungua njia. Bethlehem mlikuwa na nyumba ya nyasi mbili jikoni na, na kubwa, lakini zote zilikuwa ni ziko in good condition. Wafuja hata wengi hawakujua, na by then niko mchungaji lakini sina mahali pazuri pa kukaa. Hata wengine walikuwa wanaona hakika, sasa huyu kama huyu ni mjunganya na kama maisha hii sasa ina nini? Lakini kupitia kwa Mwenyezi Mungu niko jinsi nilivyo. Nilipowakuta hawakuwa wametukawa shamba, kupitia kwa hiyo wamenikawa shamba. Nimecheka hii nyuma, unaiona hii ya 45 hayo ni shit na hatufanyi kazi <clears throat> kwa ajili ya neema ya Mwenyezi Mungu. Nikajifunza kwamba ukiwa na amani uko na kila kitu. Ukiwa na amani na Mungu ana, anaachilia baraka. So ikawa hivyo vile ilivyo wakati huo. Imefanya mpaka wakati huo, Unajua, nilikuwa na hukumu kwa huduma, nilikuwa eh, hukumu almost giving up, lakini saa hivi nina amani ya kutosha, nina nina ile nina imani ya kwamba nitafanya kazi ya Mungu mpaka mpaka wakati Mungu aniite, kwa sababu nimeona umuhimu kuwa na amani na kuwa ndani mwa Kristo Yesu. Hakika inasaidia na inainua. That's why nina ujasiri wa kuongea na kusema ya kwamba hakika Mungu anaweza na Mungu anainua mradi tu umtegemee. Na hata uanga naomba ili shirika la Way of Peace, Mungu awasaidie sana makina Daktari David na wote Mayo, kina Grace, Hosea, France, Nanzi, France, Nanzi, Joyce na wengine ambao sijataja. Mungu aendelee kuwaweka na kuwainua kwa kika kwa yale ambao umetenda hasa sana kwa maisha yangu. Kupitia kwao ndio nilipata mwanya ya kupata uponyaji wa vidonda ambavyo nilikuwa navyo ndani ya moyo wangu. Kupitia kwao ndio wale, kupitia kwao kwa mafundisho yao yalifanya zile ma, yale mafundisho na drama zenye zilikuanga zikafanya nikajua kumbe nisiposamehe kumbe inakaa hivi, nikisamehe inakaa hivi. Unajua, walifundisha kwa drama, kwa theory. Sasa wanapofundisha hivyo, at least unaona akikaa. It is not good. Wachungaji mm, naweza waambia huwezi fanya huduma na ila hali una mambo ambayo yamekukumba ama una vidonda ambavyo e, umejuruhiwa umejuri uko nayo, so itafanya wewe, badala ya kuhudumu utakuwa unaambukiza kwa sababu utapeana kile kitu ambacho uko na nacho. Iwapo wewe huwezi samehe na utaambukiza watu pia watasamehe. So ni vizuri wamrudie Mungu na wajioji ndani ya mioyo yao na wabadilike na wajiachilie mbele za Mungu, wasamehe ndio watafanya huduma vizuri. We have been praying in Navakholo sub-county, angalau wachungaji tukuje pamoja, na by now we have succeeded we are together. So imefika wakati hata wengine wanatamani, wanatualika kwenda kwa makanisa yao ili tuende tuelimishe watu kuhusu ama, ama na umuhimu wa, ama, wa amani, kwa maana pasipo amani hakuna kitu chochote utaona, hakuna baraka utaiona. Lazima ujiachilie, uwe na amani, ndiposa utasababisha amani kwa watu wengi, kwa watu wengine. Tumechukua nafasi hii ya wachungaji kuja pamoja whereby wasi wanasiasa wanapokuja tume tumekaa tume tukaongea sisi wachungaji wa sub county sisi wo, wote tukasema ya kwamba eh, kila mwanasiasa anapokuja ama anapoonekana ataonekana kwetu sisi wo, wote ataonekana kwa mtu mmoja, na akionekana kwa, kwa, kwa sisi wote tuwe na la kumwambia kwamba kitu kikubwa ambacho tunaomba ni ama amani so ili wajue ya kwamba hata wakitafuta kura, hata wafanye nini, tuhakikishe tuna ama amani, na tukiwa na amani tutaendelea. Tukiwa na amani tutaona baraka za Mungu, whereby sisi wote ni watu wa Mungu. Sasa hatutaki tupate ya kwamba e, imefika wakati hii misosano ya kikabila na vita hii tokesee. Hiyo ndio kitu ambacho tuko Against it tuone ya kwamba tumesimamisha, tumetumisha amani. Na the other thing tunawaambia kwamba mchungaji, wewe huwezi ekemea upande fulani, sisi we are neutral, whereby tukiwa neutral tutaponya nchi na tukiwa kwa mirengo tutafanya nchi ichome ichomeke, kwa sababu Mungu akiwa juu anaangalia kanisa linafanya nini. Yale watu walikustia kwamba itatendeka yasitendeke, sisi tukiwa sisi tukiwa, tuhakikishe tumeizima na hii amani iendelee ili tuendelee kusonga mbele kusonga mbele kwa maana tukikosa amani hata sisi hatutahubiri sio tena